Ну, короче, я тут еще долбоеб. Получается, без сопровождения. Один идут пятнашки. А, как мне сказали, бойцы национальной гвардии где-то здесь, в домах, засел укропский корректировщик. Дает очередь из автомата. Туда потом прилетают мины. Я так думаю, что где-то на, на телеконе сидят глаза и под корректировку этого гондона кладут мины. Короче, в общем, направляюсь на позицию к пятнашке. Сейчас здесь работают все. Я знаю, что здесь и Гиви, и Моторола сейчас стянуты стянута бронетехника для нанесения удара по укропам. Я немножко ебанько. Иду без сопровождения. По дороге встречаю своих. Приходится улыбаться и надеяться на то, что все будет пучком. Рожа у меня, видимо, свойская. Вот. Вчера вот этого здесь не было. Судя по всему, прилетел артиллерийский снаряд – Отсюда танки республиканской гвардии идут э, в атаку на позиции украинских военных. Сейчас бойцы пятнашки зачищают госпиталь при поддержке танков. Вот сейчас э, удалось достигнуть взаимодействия. Майор интернациональной бригады пятнашки лично здесь танкистам дает указания, их там встречают э, бойцы и уже непосредственно наводят на цели, чтобы исключить возможности обстрела своих же. Ну и казус такой. Сидим здесь, через нашу голову летят снаряды от украинской стороны к украинской стороне. То есть ребята сами себя долбят, потом будут кричать, что российский спецназ их э, очень грамотно обкладывает минами, уничтожает. На самом деле они помогают э, республиканской гвардии долбить самих себя. в направлении Красногоровки. Прошли, ну, я не знаю, записал микрофон или нет, звук градов. Ударили в сторону гражданских кварталов Донецка. Потом надо будет съездить, поснимать разрушения. Ну и, соответственно, сделать сюжет о том, как э, средствами реактивными... Как, огнем реактивных залпового... Блять рисовал. Как украинская сторона градами обстреливает кварталы Донецка. Вот еще раз, мы находимся в Петровке. Э, снаряды прошли над нами в сторону Донецка. Надеюсь, что гражданские не пострадали. 17 часов 17, 17 часов 17 минут должно было быть перемирие. Так мы с тобой на карете не 17 <laughs> минут назад должно было начаться перемирие, но вот оно звуковое сопровождение перемирия. Война, блядь, это не только стрелялки-пулялки. Война, блядь, это жажда и мозгоебство. Вот так вот в канаве лежим, отдыхаем называется.